Je m'appelle Rosendo Obama son Ntonga. Je suis ici depuis la Guinée équatoriale. Je remercie de tout cœur et tout cœur et tout joie à tous les génies du grand marabout, du grand marabout Lady Gagnon, pour le travail qu'ils m'ont fait. Je vous remercie à vous tous les grands génies de mon papa, Lady Gagnon, pour avoir eu pitié de moi, pour m'avoir envoyé ce colis que j'ai déjà dans mes mains, pour l'avoir travaillé spécialement pour moi, pour un pauvre. Vous avez eu pitié de moi, vous les grands génies de mon papa, vous les grands génies du grand maître Marabout, Lady Gagnon. Je vous remercie tellement, je vous suis tellement reconnaissant. Dès maintenant jusqu'à la fin de mes jours, vous serez pour moi mes dieux, les génies de mon papa. Vous serez pour moi mes dieux, vous serez pour moi ma référence, vous serez pour moi, pour moi mon chemin à suivre. Je vous donne un grand merci pour cette pitié que vous avez vue pour moi et m'envoyer ce grand colis. Je remercie aussi de vous, mon papa, d'une façon tellement supérieure, aussi à vous, mon grand maître marabout, le plus fort de plus fort, Bougnon de la richesse. bougnon de la richesse, je vous remercie vraiment pour avoir accepté de m'avoir dans votre famille, dans votre vie, pour m'aider à me lever, pour m'aider à être l'homme que je vais être à partir d'aujourd'hui. Je vous donne un grand, un grand merci, grand maître Marabout, l'homme le plus fort du monde. Vous êtes le plus fort, vous êtes un Dieu. Grâce à vos génies, vous êtes un Dieu. Je remercie à vous et vos génies, grand abouillon de la richesse. Merci, merci vraiment d'avoir eu pitié de moi et d'avoir accepté de me rendre l'homme le plus fort, l'homme riche du monde, comme est votre tâche d'aider les gens sans conséquence, mais vous le faites avec bon cœur, par la grâce et la puissance de vos grands génies. Je vous remercie à tous. Et je passe aussi en ce moment en donnant votre numéro de téléphone qui est le plus 222 69 78 37 28. Ça, c'est le numéro de mon grand-papa. Ça, c'est le numéro de mon grand-papa, Lady Gagnon, à Bougnon de la Richesse. Ça, c'est son numéro. Contactez-le n'importe où dans le monde parce que c'est lui le seul et unique homme sur terre qui peut faire de vous, qui peut vous enlever de la pauvreté et vous mettre dans la richesse. C'est lui le seul homme qui vous fait ça en minutes, sans conséquences, sans, sans, sans avenir négatif. Seulement, il existe un seul homme dans cette terre, un seul homme dans, cette Afrique. C'est mon grand-papa. C'est mon grand-papa, Rédi Gagnon, à de la Richesse, avec ses grands génies. Il est fort. Il est là pour nous aider. Grand merci. Son numéro de téléphone, une fois de plus, le 220 00 222